જાવામાં ઇન્સ્ટેન્સ ફિલ્ડ્સ પરના આ સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં તમારું સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખીશું ઇન્સ્ટન્સ ફિલ્ડ્સ વિશે ક્લાસના ઇન્સ્ટન્સ ફિલ્ડ્સ ને એક્સેસ કરતા ઇન્સ્ટન્સ ફિલ્ડ્સ માટે મોડિફાયર્સ અને ઇન્સ્ટન્સ ફિલ્ડ્સ ને આવું શા માટે બોલવામાં આવે છે અહીં આપણે વાપરી રહ્યા છીએ ઉબુન્ટુ આવૃત્તિ 11.10 જેડીકે 1.6 એક્લિપ્સ આઈડી 3.7.0 તમને જાણ હોવી જોઈએ કે જાવામાં એક્લિપ્સ ની મદદથી ક્લાસ કેવી રીતે બનાવવું એ પણ જાણ હોવી જોઈએ કે ક્લાસમાં ઓબ્જેક્ટ કેવી રીતે બનાવવું જો નથી તો સંદર્ભિત ટ્યુટોરીયલ માટે અમારી વેબસાઈટનો સંદર્ભ લો આપણે જાણીએ છીએ કે ઓબ્જેક્ટો તેમની વ્યક્તિગત સ્ટેટ્સ ને ફિલ્ડ્સમાં સંગ્રહિત કરે છે આ ફિલ્ડોને સ્ટેટિક કીવર્ડ વિના જ જાહેર કરાય છે સ્ટેટિક ફિલ્ડ્સ વિશે આવનારા ટ્યુટોરીયલમાં શીખીશું નોન સ્ટેટિક ફિલ્ડ્સ ને ઇન્સ્ટન્સ વેરિએબલ્સ અથવા ઇન્સ્ટન્સ ફિલ્ડ્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે સ્ટુડન્ટ ક્લાસ પર પાછા જઈએ જે આપણે પહેલાથી જ બનાવ્યો હતો આપણે જોઈ શકીએ છીએ અહીં રોલ નંબર ને નેમ એ ક્લાસના ઇન્સ્ટન્સ ફિલ્ડ્સ છે હવે આપણે શીખીશું કે આ ફિલ્ડ્સને કેવી રીતે એક્સેસ કરવું આ માટે ચાલો ટેસ્ટ સ્ટુડન્ટ ક્લાસ ખોલીએ જે આપણે પહેલાથી જ બનાવ્યો હતો આપણે બીજું ઓબ્જેક્ટ બનાવવા માટેના સ્ટેટમેન્ટને રદ કરી શકીએ છીએ પ્રિન્ટ પ્રિન્ટલન સ્ટેટમેન્ટો પણ રદ કરીશું સ્ટડ1 અને ડોટ ઓપરેટરની મદદથી સ્ટુડન્ટ ક્લાસમાં ફીલ્ડો રોલ નંબર અને નેમને એક્સેસ કરીશું તો તે માટે ટાઈપ કરો system dot out dot print println કૌંસમાં ડબલ અવતરણ ચિહ્નમાં ધી રોલ નંબર ઇઝ ત્યારબાદ પ્લસ વન ડોટ આપેલ વિકલ્પોમાંથી રોલ નંબર પસંદ કરો એન્ટર દબાવો ત્યારબાદ અર્ધવિરામ પછીની લાઈનમાં ટાઈપ કરો system dot out dot print println કૌંસમાં ડબલ અવતરણ ચિહ્નમાં the name is plus one dot name પસંદ કરો એન્ટર દબાવો ત્યારબાદ અર્ધવિરામ હવે teststudentજાવા ફાઇલને સંગ્રહિત કરો અને રન કરો તો Ctrl એસ અને Ctrl ફ11 દબાવો આપણને આઉટપુટ આ રીતે મળે છે the roll number is 0 the name is null કારણ કે આપણે વેરીએબલોને કોઈપણ વેલ્યુથી ઇનિશિયલાઇઝ કર્યા નથી જાવામાં ફિલ્ડો રેન્ડમ વેલ્યુઓ ધરાવી શકતા નથી ઓબ્જેક્ટ માટે મેમરી ફાળવ્યા બાદ ફિલ્ડ્સ નલ અથવા શૂન્યથી ઇનિશિયલાઇઝ થાય છે આ કાર્ય કન્સ્ટ્રક્ટર દ્વારા થાય છે આપણે કન્સ્ટ્રક્ટર વિશે આવનારા ટ્યુટોરીયલમાં શીખીશું હવે આપણે ફિલ્ડ્સને એક્સપ્લિસિટલી ઇનીશલાઈઝ કરીશું અને આઉટપુટ જોઈશું તો ટાઈપ કરો int roll number equal to 50 પછીની લાઇનમાં string name equal to double અવતરણ ચિહ્નમાં રાજુ હવે ફાઈલને સંગ્રહિત કરો અને રન કરો Ctrl એસ અને Ctrl ફ11 દબાવો ધાર્યા મુજબનું આઉટપુટ મળે છે the roll number is 50 the name is Raju કારણ કે આપણે સ્ટુડન્ટ ક્લાસમાં વેરીએબલોને એક્સપ્લિસિટલી ઈનીશ્યલાઈઝ કર્યા છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીં ફિલ્ડ્સ પાસે કોઈ પણ મોડિફાયર અથવા ડિફોલ્ટ મોડિફાયર નથી મોડિફાયર્સ યાદ કરો જેની ચર્ચા આપણે ક્રિએટિંગ ક્લાસીસમાં કરી હતી ફિલ્ડ્સને એક્સેસ કરી શકીએ છીએ કારણ કે studentજાવા અને teststudentજાવા બંને સમાન પેકેજમાં છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીં તે સમાન ડિફોલ્ટ પેકેજમાં છે આપણે પેકેજો વિશે પછીના ટ્યુટોરિયલોમાં જોઈશું આપણે હવે મોડિફાયરને પ્રાઇવેટમાં બદલીશું તો ફિલ્ડ ડિક્લેરેશન પહેલા પ્રાઇવેટ ટાઇપ કરો તો ટાઇપ કરો private int roll number is equal to 50 પછીની લાઇનમાં private string name equal to Raju હવે studentજાવા ફાઇલને સંગ્રહિત કરો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે teststudentજાવા માં એરરો મળે છે એરર ચિહ્ન પર માઉસ ફેરવો તે દર્શાવે છે the field student dot roll number is not visible અને the field student dot name is not visible કારણ કે પ્રાઇવેટ ફિલ્ડ્સ તેના પોતાના ક્લાસ અંદર જ એક્સેસ થઈ શકે છે સ્ટુડન્ટ ક્લાસમાંથી રોલ નંબર અને નામે ને એક્સેસ કરવાનો પ્રયાસ કરી શકો છો તમે જોશો કે કોઈ પણ એરર વિના તે એક્સેસ કરી શકાય છે હવે ચાલો મોડિફાયરને પ્રોટેક્ટેડ માં બદલીએ હવે ફાઇલને સંગ્રહિત કરો અને પ્રોગ્રામને રન કરો આપણે કન્સોલ પર આઉટપુટ જોઈ શકીએ છીએ the roll number is 50 the name is Raju કારણ કે પ્રોટેક્ટેડ ફિલ્ડ્સ તે સમાન પેકેજ અંદર એક્સેસ કરી શકાય છે હવે ચાલો જોઈએ શા માટે ઇન્સ્ટન્સ ફિલ્ડ્સ ને આવું બોલાવાય છે આવું એટલા માટે બોલાવાય છે કારણ કે તેની વેલ્યુઓ ક્લાસના દરેક ઇન્સ્ટન્સ માટે અનન્ય છે બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ક્લાસના દરેક ઓબ્જેક્ટ પાસે અનન્ય વેલ્યુઓ રહેશે ચાલો ટેસ્ટ સ્ટુડન્ટ ક્લાસ પર જઈએ અહીં આપણે ટેસ્ટ સ્ટુડન્ટ ક્લાસનો એક વધુ ઓબ્જેક્ટ બનાવીશું તો પછીની લાઇનમાં ટાઈપ કરો સ્ટુડન્ટ સ્પેસ સ્ટડ2 equal to new space student ખુલ્લો અને બંધ કૌંસ અર્ધવિરામ આપણે હવે બંને ઓબ્જેક્ટોને સ્ટુડન્ટ ક્લાસમાં ઇનિશિયલાઇઝ કરીશું પછીની લાઈનમાં ટાઈપ કરો સ્ટડ1 ડોટ roll number પસંદ કરો એન્ટર દબાવો ઇકવલ ટુ 20 અર્ધવિરામ પછીની લાઇનમાં ટાઈપ કરો સ્ટડ1 ડોટ નામે પસંદ કરો એન્ટર દબાવો ઇકવલ ટુ ડબલ અવતરણ ચિહ્નમાં રામુ અર્ધવિરામ એન્ટર દબાવો આ રીતે આપણે પહેલા ઓબ્જેક્ટ માટે ફિલ્ડ્સ ને કરી લીધા છે હવે આપણે બીજા ઓબ્જેક્ટ માટે ફિલ્ડ્સને ને કરીશું તો ટાઈપ કરો સ્ટડ2 ડોટ roll number પસંદ કરો ઇકવલ ટુ 30 અર્ધવિરામ પછીની લાઈનમાં સ્ટડ2 ડોટ નેમ પસંદ કરો ઇક્વલ ટુ ડબલ અવતરણ ચિહ્નમાં શ્યામુ અર્ધવિરામ એન્ટર દબાવો હવે પ્રિન્ટલન સ્ટેટમેન્ટ પછી ટાઇપ કરો system dot out dot println કૌંસમાં ડબલ અવતરણ ચિહ્નમાં The roll number is plus stud2 dot roll number pasand karo. Ane ardhviram. System dot out dot print ln kausma double avtranchinama. The name is plus stud2 dot name pasand karo. અને અર્ધવિરામ હવે ફાઈલને સંગ્રહિત કરો અને રન કરો Ctrl એસ અને Ctrl ફ11 દબાવો આપણને આ પ્રમાણે આઉટપુટ મળે છે the roll number is 20 the name is ramu roll number is 30 name is shamu stud1 અને stud2 આ બંને બે જુદા જુદા ઓબ્જેક્ટોને સંદર્ભ કરી રહ્યા છે આનો અર્થ એ કે બે ઓબ્જેક્ટો અનન્ય વેલ્યુઓ ધરાવે છે જોઈ શકીએ છીએ પ્રથમ ઓબ્જેક્ટ વેલ્યુ 20 અને રામુ ધરાવે છે બીજો ઓબ્જેક્ટ વેલ્યુ 30 અને શામુ ધરાવે છે હવે ચાલો વધુ એક ઓબ્જેક્ટ બનાવીએ તો ટાઇપ કરો સ્ટુડન્ટ સ્પેસ સ્ટડ3 equal to new space student બંધ અને ખુલ્લો કૌંસ અર્ધવિરામ આપણે હવે ત્રીજા ઓબ્જેક્ટની વેલ્યુઓને પ્રિન્ટ કરીશું તો ટાઈપ કરો system dot out dot println કૌંસમાં ડબલ અવતરણ ચિહ્નમાં the roll number is plus stud3 dot roll number પસંદ કરો અર્ધવિરામ પછીની લાઇનમાં ટાઇપ કરો system dot out dot println કૌંસમાં ડબલ અવતરણ ચિહ્નમાં the name is plus three dot નામે અર્ધવિરામ હવે ફાઇલને સંગ્રહિત કરો અને રન કરો તો Ctrl S અને Ctrl F11 દબાવો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ત્રીજો ઓબ્જેક્ટ વેલ્યુ 50 અને રાજુ ધરાવે છે કારણ કે આપણે સ્ટુડન્ટ ક્લાસના ફિલ્ડોને 50 અને રાજુ સાથે એક્સપ્લિસિટલી ઇનિશિયલાઇઝ કર્યા હતા હવે ફિલ્ડોને ડી ઇનિશિયલાઇઝ કરવાનો પ્રયાસ કરો અને ત્રીજા ઓબ્જેક્ટ માટે આઉટપુટ જુઓ તો આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખ્યા ઇન્સ્ટન્સ ફિલ્ડ્સ વિશે ડોટ ઓપરેટરની મદદથી ફિલ્ડ્સ ઍક્સેસ